Auch online spitze Wildstars auf 5 Walzen mit 5 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Sunmaker kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochdrücken, auf der guten alten Merkur Risikoleiter. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf casinoverdiener.com.